братва! Братья, нормально? А? А, -а, а? Однажды я вечерний порой Мышку долбил об стол прочный Не накурен я был, не бухой Но это, ребята, не точно Shot. Nice. Headshot. грибы! Иди в жопу, мухомор! Double kill! thank you Ля-ля-ля, я поймал. Есть пробитие. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До встречи!